ba? wala, baliwala, binabaliwala mo lang ako Gusto kong sabihin sa harap mo na ako to yung dating sa'yo Paulit-ulit ka nagabang sa'yo palagi Hanggang kilala ko at ang merong mangyayari sa ating dalawa Sa ating dalawa